«Санька, попляши». Книга из серии «Пианино с огоньками». Это необычная книга с пианино, лучший подарок для самых маленьких музыкантов. Малыш сам сможет разучить и сыграть свои любимые песенки. А помогут ему в этом разноцветные нотки и веселые бегущие огоньки. that